Hola, em dic Gisela Comas i tinc la peixateria Peixos Paquita, del carrer Roger de Flor. Jo venc peix i avui, per exemple, tenim les bròcoles, tenim el turbot i el bacallà. Aquí t'ajudarem a parlar el català. Us esperem!